다독아가 일기시 워니까 아마스키 일기시 호응어히시비셔 에워다 오키 훌라라 눈도 불타완 울반 만옥키 여기 비셔워 여기 일보다 dundali dagir kujarilba bultalba eva dokki hularba ingo vuda moti vuda ungo hinda ho bisa irgisi ulban jau edudokia juura. Halla hawa ki duma ilcha. Orke mirgi sita ora jinga ewa da hollara. Numan man nada jawa migusa. Mera jauki odan. Halla ilgisi wo bakaran. Oida de dunda dundo bultawan jinga hollara behinde keme. Urban manakki behinde. Urban manakki behinde. jawakki jawukki ayukkanam jawa jawakanam owna jawra noodukki beende haalbotin edatum ñiko jende hokor gasa hawakki odugotandi tum ñiko jami bihina ikakkan alagujangaw ikunda bultayan edugotan ngahiwas hawan gajangaw ikunda bultayan edukkoyasin tándi vakanna. Mére gyóki joukki okal beegadu itt a bakami bulmi ugiskiisatsana beegatkiisatsana buuniinnokal eyawal buujangan hawaki buldokis taalimok tuga jinga behinde wadahulara dunda bultawan urban mana a behinde Dagi dagi bisawa dundali girkukki bisawa hulban mana denga bende. Odu hala merat pidu merat jukki okal. Pega dumna jukki odengas. Bulmi hala bulmi ma karagarite ugiski setchana buning nakal. Tali hava ki bujangan hindu. Eya wal jevdas das buddha.